बटे दिमाग खराब मत कर ना तेरी अर्जी से और ना मेरी अर्जी से आनी है अजी दिमाग खराब मत करो ना तेरी अर्जी से ना मेरी अर्जी से आनी है और एड्रेस जानकर क्या कर लेगा मौत तो खुदा की मर्जी से आनी है